uchun bitta zakaz zakaz nima jala nima jala man beton chiqarman yo man boshqacha pul beraman senga qanaqa pul berdim man sanga sanga oltmish uchi berdilaring oltmish to'rtni berdilaring отпускimni ikkasi keldi oltmish birni berdilaring indamadim jala oltmish beshni berding oltmish oltini berding oltmish yetti oltmish sakkiz talabman aka man sandan bir yarim soatdan beri eshitib Morgen geschehen nicht. Vollmarkt, du musst Gesamt.